की ना टूटे ये एक ऐसा मनबंधन है इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षाबंधन है रुपया पैसा कुछ ना चाहूँ बोले मेरी राशि है आशीर्वाद मिले भैया का बस इतना ही काफी है बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता वो चाहे दूर भी हो तो भी गम नहीं होता अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं फिर भी भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं